Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będzie film poświęcony dużym dzieciom. Dlaczego dzieciom? Bo jest to film z takiego mini projektu. Jak widzicie tutaj będzie AVR, Atmel, Atmel AVR, part 20 MHz, rezonator kwarcowy. E, no to już miasto nie i do it again. all by będziemy grali w burdel Dasha. Znaczy w e, bulder Dasha, nie w burdel Dasha, tylko bulder Dasha. I dzisiaj polutujemy sobie parę rezystorków do audio. Tutaj, słuchajcie, to są rezystorki. Siedem rezystorków, którymi mamy e, 8 wyjść, e, 8 bitów z mikrokontrolera i one są spięte w szeregu. Tak jak o, sobie wezmę lutownicę, a co? Jestem duży, wielki, więc wezmę sobie lutownicę i Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, tu mamy 7 rezystorów. 7 rezystorów. Teraz jeszcze musimy 8 postawić to tu. Jeden, drugi, trzeci, tutaj będzie czwarty, później tutaj będzie piąty, tak o, e, później będzie szósty tutaj, siódmy, o, o, siedem, a nie osiem, trzy, cztery, rozciętono w tym kalafonie. Tak, glutka. Dobra, rzutownica się nastała Teraz bierzemy rezystorki 2 kilo omo. 2 kilo omy. 2, 0, 2. I stawiamy pierwszego. Mamy pierwszą. Teraz musimy troszeczkę dodać cyny tutaj. O. Żeby się lepiej zlutował. Dobra. Bierzemy sobie drugiego takiego. Słuchajcie, czy to jest 2 kilołomy, czy 1 kilołam? E, e, e. Nie, nie. 1 kilołam. и 2 килоомны. 120 и 202. 202. Dobra, stawiamy drugiego. Drugi bit. Ten był bit 0, a teraz mamy bit... Oj, musimy bardzo pionowo to zrobić. Hmm. A. Hmm. Mm -mm. Kliknąłem. Nic nie. Nic nie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To teraz jeszcze troszeczkę tyle w górę Na koniec. A. Mamy połączone dwa bity. Teraz stawiamy trzeci bit. Bit drugi. Bit 0, bit 1 i bit drugi. Z tych wszystkich ośmiu bitów wyjdzie nam dźwięk audio do naszej gry. a a a a będzie dobrze będzie dobrze to teraz stawiamy czwarty bit czyli bit trzeci bo bit bity liczymy od zera tak mi tata mówił À. Thịt gà ramen. Thịt gà ramen. Mamy zrobione cztery bity. Teraz jeszcze dolutujemy tutaj, tutaj jeszcze cztery bity. Nie widzę za bardzo, co to zaraz jest. Moment.

I teraz tutaj jeszcze jeden. O. O. No dobra, jeszcze dwa. Ostatnie dwa. No, to nie tak jest wyciągnąć, zdemontować. No, tu jest. Mhm. Moment. Momencik, jeszcze chwilkę. A ja tutaj sobie odzyskuję rezystory z takiej płyty, słuchajcie, bo musimy, bo to 2 kilo, a takich nie, nie mam, więc muszę wygrzebać płytki od śmieci starych. No, a nie. A czego tak, tu nie ma takiego jeszcze jednego. Musi być. Guarda, 2, 2, 0, 2, vabbè. Ah, numero. Ah, numero, dammi Powiem wam bajkę. Nauczyłem taką bajkę. Chciałbym wam powiedzieć dzisiaj bajkę, bo, bo ja myślę, że to jest bajka. Mama powiedziała, że ja jestem od listonosza. Mnie listonosz przyniósł. Hmm. Nie wiem, co o tym myśleć. A ja wiem, że czekam na kuriera. Może będę miał zaszczytkę. No dobra. Jak duże dzieci zajmą się właśnie tworzeniem tego mojego projektu, to uważajcie, duże dzieci. Czasem mam, do mamy nie przyjechał kurier. <laughs> Dobra. Bez jaj. Ole. No, to, to, to, to już jest trochę... Ale śmierdzi. O. No jeszcze jeden taki rezystorek. Chyba. Skąd ja wezmę takiego kilo omy? O Z takich płytek wyciągam co niektóre elementy, bo to jest prototyp. A jak to jest prototyp, to nie, nie ma kasy na prototypy. Więc ja teraz zbieram na Mikołaja. Wkładając taki prototyp dla dużych dzieci z grą Burdel ja nie daję bordeli, tylko burdel Dasza. Im zagramy, to będzie to nagroda. Ta gra będzie nagrodą. Będzie nagrodą pod choinkę. I będziecie mogli sobie grać w starą grę Bulldog a będzie nagrodą dla tych, którzy tu pod filmem, tam na dole, o tam, tam, tam, tam, tam, o, o, o, tam, tam, tam na dole, tam na dole podłączenia pod zwykły monitor. Audio A. Dobra. Obczyścimy teraz e, to, co żeśmy tu nalutowali. Musimy wziąć y, y, tą zmywę. Tak się to potocznie nazywa benzyna. I Kimność to do zębu. No, ślicznie, żeśmy to nalutowali. O. No. たらーん。更新ビート。更新ビート。

Koniec części pierwszej. Słuchajcie, to jest tak. Konkurs za otwieram. Konkurs, ogłoszenie. Otwieram za otwarte. Koniec części pierwszej zbudowy gry retro. Burger w wersji AVR. Główna nagroda. Podwójnicę. Pozdrawiam. Zapraszam na drugą część. Giemek.